ဒီနိုင်ငံမှာတော်လန်စရာကောင်းအောင်မလားခက်ဆက်ဆက်မျိုးပွားတဲ့ဒိတ်တီတိုင်းနဲ့တို့ပြည်သူဒီတန်တရားခါကမှရငါပြတ်ကြသူဝါရတခုအကြောင်းပြုလို့အချင်းချင်းသွေးဆုပ်ပိတ်တာတွေမြတ်တာရရကို တာတရားကိုအတ္တမကမြဲတတ်တဲ့တော့နိုင်ငံဒီရဒီငယ်လူအိုရဲစာအုပ်စိမ့်ကြီးနဲ့သူရှာစွန်ချိန်စာအလုံးနဲ့အောင်ပန်းနိုင်ပါစေတော်ရလူမှာအာနာဟာဘယ်သို့လမ်းပဲဘူး ယူပါလေဆွေဆက်ဆက်ငယ်တို့လာမဲ့ဘဝတွေယူမြစ်တာတရားကိုအတ္တမကမြဲတတ်တဲ့တော့နိုင်ငံမြစ်တာတရားကိုအာရမကမြဲတတ်တဲ့တော့နိုင်ငံဒါနာစော မြေကတရားမြတ်တာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့ဘာလုံးရမ်းမြေဒါနောက်ဆုံးကြည့်ရမယ်ဟေးဒီမြေကတရားမြတ်တာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့ဘာလုံးရမ်းမြေဒီမြေဟာတရားမြတ်တာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့ဘာလုံးရမ်းမြေ No touch like it in my cool but I say I'm a young Can we miss out on my record down in there I got the cozy let my take down this I shouldn't wear No touch like it in my cool but I say I'm a young I think can we miss out on my record down in there I got the cozy let my take down this I shouldn't wear No touch like it in my cool but I say I'm a young I think ချမ်းဝင်နဲ့ဆောင်အောင်မတပိတ်ကိုမောင်းထဲကနာကတကူစီလမ်းမှာချိန်တာမိတ်ဆောရှင်းတဲ့ပွဲနာကတကူစီလမ်းမှာချိန်တာမိတ်ဆောရှင်းတဲ့ပွဲ Down now so yeah I'm a hey ဒီနေ့ဟာတရားငါတလုံးလက်ချင်းမတွေ့ငါတို့အားလုံးရဲ့နေ့ da nação que amerrei Dime hadia minha talha latina pre Nalaro yemye Da nação que amerrei Dime hadia minha talha latina pre Nalaro yemye 算。 ကျွန်တော်တို့ဒီသချင်းလေးကိုလုပ်ပြရတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လင်းလင်းကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံး album အတွက်သချင်းအပ်ထားတယ်သူလည်းဒီသချင်းကိုရေးနေတယ်ရေးနေတန်လန်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် album တော့မထွက်လိုက်အောင်နာသိမှုကအဲ့တော့လင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်မှာပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးတော့အခုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လင်းလင်းကိုရှင်း ရေးပေးဦးဆိုပြီးတော့ပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာမင်းကအားကိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့သချင်းလေးအခုရှိတယ်အဲ့သချင်းလေးကိုနှစ်ယောက်တူဆိုတော့လင်းလေးကသချင်းလေးအများကြီးရေးပေးတယ်နော်ကျွန်တော်သချင်းလေးရေးပေးတဲ့အခါကျတူတူဆိုမဆိုပြစ်ဘူးအဲ့တော့အမတ်တရားအမတ်တရားတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပြောကမဲ့ဒီသချင်းလေးကိုတူတူဆိုမယ်တူတူဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသချင်းလေးကိုစပြီးလုပ်ပြတယ်ဘာဖြစ်လို့တူတူဆိုပြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ဒီခုလူလည်းခင်တယ်မိသားစုလူလည်းခင်တယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းလည်းတူတယ်ပုံရံလူလည်းတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချင်းလေးကိုလင်းနေပြီးဆွဲပြီးတော့စုပြီးအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူတွေကခေတ်အဆက်ဆက်ခေတ်အဆက်ဆက်အာနာသိမ့်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်၊ကျုံ့ွေလာတဲ့အခါမှာလဲချလိုက်ပြန်ထလိုက်လဲချလိုက်ပြန်ထလိုက် ခုဒီ2021မှာတော့ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့လိုတန်တိတန်ချတာ2021မှာဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ပြည်သူလူထုအားလုံးကလည်းလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့နိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်တယ်အားလုံးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ခွင့်ရည်ပြည်သူလူထုကရတဲ့အဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ် ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးကစရေးပြတဲ့ချိန်ကတော့၃လပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်၃လပိုင်းအကုန်လောက်မှာ match အကုန်လောက်မှာစရေးပြတယ်အဲ့ဒီချိန်တဲ့နောက်ဒီတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေတဲ့ဦးတင်ကတော့သွားနေရတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဒီပုံနဲ့ချိန်ပေါ့ပြရတဲ့ချိန်ပေါ့နော်အဲ့မှာရေးပြတယ်ရေးပြတော့အစောပိုင်းလုံးကဒီတချင်းစာကားလေးတွေကတော့ဒီပါဒီကျွန်တော် ဒီအခုထွက်လာတဲ့ဇာတ်ကားလေးတွေတိုင်းတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲတမျိုးကြီးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အချောတို့ခန္ဓာလေးဆိုခန္ဓာလေးကျတော့အဲဒီပြန်ပြီး edit လုပ်ပြီးတော့တခြားပြန်တင်ရေးပြတယ်ပေါ့နော်အဲအစောပိုင်းစာလားအစောပိုင်းကြီးတုန်းကဆိုရင်အဲဟိုလိုမျိုးလေးတွေပါတယ်အဲ federal ဆိုတာညီညာဆိုတာအတူသွားယုံမှာစာရွက်တရလက်မှတ်နဲ့ ကိုအချိုးတက်တက်များနိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးပါတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ရလေးကိုချောတက်ချောတက်ရေးတဲ့အချိန်မှာကိစ္စလေးကောင်းဒီတစ်ချစ်လေးနဲ့ဗောနော်အစောပိုင်းစင်ကောင်းညာလည်းဒီရမဟုတ်ဘူးစင်ကောင်းညာအဝိဇ္ဇာတွေကဓမ္မဆိုပြီးစောပိုင်းကတော့ပြီးတာဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့ကိစ္စအချောတိကျပြန်စီပြီးကျွန်တော်တို့ဆိုကြတော့မဲ့အချိန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စာလိုက်ရဲ့ကို active ပြန်လုပ်အဲတစင်ကောင်းခြင်းတွေလည်းဒီနောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မာမာလေးပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေ ပေးဖြစ်တယ်ပြည်ပြည်မှာစာသားတွေပြန်စီရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီဒီတချင်းလေးကဒီကာလဒီအချိန်ဒီအချိန်ဒီကာလမှာလွတ်ပြတာမတရားတော့များတာရှိပါလေနောက်တစ်ခုကဒီဒီကုသနီနဲ့လည်းပေါ့နော်အဲဒီတချင်းလေးလွတ်ပြမှာအစားတော့ကုသနီကိုကျွန်တော်တပုတ်တည်ပြီးရေးနေတာတပုတ်တပုတ်တည်ပြီးရေးရင်းနဲ့နောက်တစ်စဉ်းစားနေဟာဒီဘုတ်ကိုအတူတူချလိုက်ရင်မိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ ဒီကိုသားနေဆိုလဲကျွန်တော်ဟိုအစောပိုင်းတော့တချင်းနေတာရေးပေးဖြစ်ခဲ့တာအတူတူတွဲမဆိုတဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့မဆိုဆိုဘူးတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အားနဲ့ကဲဒါနဲ့ပြန်တယ်မယ်။ဒါနဲ့ဒီလိုပဲတရားလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်။အားရကြည့်အမှန်ကိုလည်းနားထောင်ရအောင်။ဟာဦးချမယ်လေ။ဟောအဲ့ဆိုအမှတ်တရလည်းဖြစ်တယ်။ကိုလည်းဟောဖြစ်သွားရပေါ့နော်။ချမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အားဒါနဲ့လုပ်ပြချပြပြီးတော့ဒါလေးကိုတည်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အဲ ဒီတချင်းဒီ level video လေးဒီဟာလေးနောက်မှသုံးမဲ့ပုံကြတော့ကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်အဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ online အဆက်ဆက်ကပုံလေးတွေပါရှင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရှာတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ဆက်စနစ်ကပုံလေးဒီအဲ့မှာပဲ7 channel ပုံလေးပြီးရင်အဲမိုင်းရည်ပုံလေးပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဥဒ္ဒရေးခင်း ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ88ပြီးရင်ကိုကချဆိုတဲ့ move မှာပြီးရင်အထောက်ကောင်ပြန်လာပြီးပြီးရင်နောက်ဆုံးဒီစတဲ့အကြပ်ပတ်လာတယ်နော်ဒီရာဒီကနာပုံလေးတို့ရာတော့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်းပြီးစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒီကနေ့လည်းလည်းပေါင်းစဉ်းစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတွေရိုက်မယ်ဒီပုံလေးတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ဆက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မောင်ကြားအမောင်ကြားခဲ့တဲ့အချက်ဆက် အနာရှင်ဆက်ဆက်ရပုံလေးတွေထည့်မယ်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တပ်ပုံတွေကတော့သုံးပြတယ်အဲနောက်ကြတော့နောက်တစ်ခုကအဲနောက်တစ်ခုကဒီသင်းတယ်ပြီးတီးရင်ပြူရင်တင်းတင်းတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပါလာတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ပဲတစ်ပုံလုံးကိုယ်ကကူတယောက်ထဲပဲအစားဆုံးကြည့်ပြလိုက်တယ်ကြည့်ပြလိုက်တယ်ဒီကလည်းဒါလည်းဒီကလာမှာဒီစင်းလုပ်ပြီးတဲ့ဒီစင်းလေး မှာဒါလည်းမတရားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုတော့ကိုဟာတင်းရင်ပြင်းမကြိုင်နဲ့ဟိုလောက်တော့ဒီလာရတယ်အဲနှစ်ပတ်လောက်တော့နှစ်ပတ်လောက်တော့ကြာပါဘူးဒီအစားတော့ဒီလည်းဖြတ်လိုက်လောက်လိုက်ရင်အဲ့လောက်ကြာပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတကပီခုပတ်တာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပါလာတဲ့ဟာဒီလိုနေတယ်ဒီ missing လည်းကိုတော့ကိုဆွဲမစားရင်းကိုတော့ကိုလည်းပေါ့နော်လုပ်ပြတယ်အဲတော့ဒီအစင်းလေးရဲ့တိမ်တိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူတွေကပြည်သူပဲပြည်သူပြည်သားတယောက်ပဲဒီဟာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးညှိနှိုင်းနဲ့အနာဂတ်နေ့ရောက်ဖို့ရောက်ရမယ်မဖြစ်မနေဘူးလေရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးစားကြမယ်ဒီ2021စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအချမ်းဖက်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီသမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားနဲ့အားလုံးဝိုင်းဝန်းတွန်းလှန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရပါမယ် ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတွေပဲပြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနာဆုံးပြရမယ်ဟဲ့ဒီနေ့ကတရားမျှတလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေ